Não tinha estudo, grande coisa. Naquela época não tinha faculdade, isso nem, ninguém conhecia. Então eu ia numa, numa escola isolada, na escola municipal. E ia 3, 7, 8 quilômetros, cedo na, na aula, chuva, o sol, tinha que ir. E então, daí meio-dia, chegava em casa, almoçava, pegava a marmita e levava Papai tinha, seu irmão, era seis, sete, mas uns empregados ainda. Eles almoçavam e descansava, Aí depois eu trabalhava junto à tarde. Tinha uma enchente, antes, enchente não, assim, tem um alagamento no, no, nosso potreiro. Potreiro é, é um quarto onde é solta o gado dentro. Naquela época era potreiro. Entrou uma, uma cartume de, de carpa, mas 44 carpas. Tudo tem um quilo, dois quilos. Mas deu carne que, meu Deus. Minha mãe cortou um pedaço, temperou e fritou e pôs dentro da, da banha. E banha por cima, isso nunca estragava. Pode guardar um ano. Era todo dia peixe, todo dia peixe. <laughs> O camarada começava a reclamar. Até, mas será que não tem outra carne? Só peixe, peixe. Aí o pai disse, não, tem outra carne. Mas primeiro tem que comer essa. Aí vem outra carne. Mas diz que comeram tantos peixes, peixes lá que <laughs> comiam assim, sentavam na sombra, embaixo do pé de erva. Não tinha mesa, não tinha nada. Cada um pegava o seu prato e comia. E tirava os pinhos e jogava. No fim não podia nem andar descalço em volta de tantos <laughs> pinhos que tinha. Rapaz de casa, ele, ele chama Clement, mas com K. É nome alemão. Então, a, quando, é, ela, quando eu nasci, era 1931 e, e 34, 30, não, 32, 33 mais ou menos. Então era naquela época, é, então só eu da família tinha com C, o resto é tudo com K. Porque o é, nome alemão é com K, Clemente E daí eles não aceitaram o nome K, K como sobrenome tinha que ser o nome português. Então eles fizeram com C. E para poder registrar, o pai tinha que <laughs> concordar com isso. Naquela vez, a guerra mundial, o Brasil estava para entrar na guerra e daí era proibido qualquer língua alemã. Isso era uma perseguição para os alemães, é que, que Deus o livre. Daí fui para o exército, fiquei um ano no exército saiu para o São Bento. Apareceu um cara aqui, Major Schneider. Então ele foi parar, no, era vestido de major, bonitão. E, aí ele foi parar nos Celta. E todo mundo respeitava. Uma noite era um jantar numa <laughs> empresa, outra noite era outra empresa, mas carregaram ele assim. Ele ia no barbeiro aí naquela época era um crítica, bem reto, os tetos para baixo. Hoje tem uma loja lá. Lá era um barbeiro, acho que era o único que tinha aqui em São Bernardo. Então, então a polícia tinha que ir lá na, no terra, pegar ele, levar no, no barbeiro. O bicho sentava na cadeira lá e eles lá em posição continência plena. Pra, ele tinha que dar hora para descansar. Descansar, daí ele ficava à vontade. Mas enquanto que não mandava, tinha que ficar. <laughs> Diz ah, que no fim eu já estava caindo a mão assim não, e não mandava. Assim foi indo, foi indo. E o Dado malão naquela vez, ele era metido lá no, no Exército, na, em Brasília, investigou isso, para ver se existe aquele Major Schneider. Diz que não existiu. Daí, no fim, eles descobriram que era falso. Daí a, ah, o exército veio, nós estávamos almoçando naquele dia, mas ele era já para cima dos celtas nós morávamos. E nós estávamos almoçando e não, não sabia de nada. Daqui a pouco vinha o, na frente da casa, assim na rua, cheio de exército e correndo para cá, <laughs> correndo para lá com a arma na mão. O pai disse, meu Deus, mas o que está acontecendo? Aí descobrimos que ele, o exército foi lá para prender ele, né, o soldado, e ele pulou a janela no fundo, entrou naquele banhado lá, naquela época não era limpo como hoje, era tudo banhado assim. Né? E ele pulou da <laughs> dentro do teto, rodearam e pegaram ele. E era falso mesmo. Mas aquilo foi uma história que foi contada, mas os, os que estavam puxando o saco dele, mas ficaram com tanta vergonha. Eu queria começar a vida. Daí eu pensei, eu vou a minha preferência de comprar é um, um terreno aqui no centro, bem no centro. Isso vai valorizar, vai dar ponto comercial e tudo. Mas tinha um vizinho aqui, então como ele era inquilino, ele tinha que, era o primeiro comprador, tinha que oferecer para ele. E ele me falou isso, queria 50 mil naquela vez, todo o terreno, este e esse lá. Até eu disse para nós podíamos comprar, mas Dinheiro da onde? Onde é que eu vou tirar dinheiro? Eu não tinha aquele recurso. Meu Deus, 50 mil? Nem sabia quanto <laughs> que era isso. Eu fui no Banco do Brasil. Falei com o gerente para ver se, se prestasse o dinheiro. Não, ele disse que não pode, porque a minha, minha média é muito baixa. Aí ele não pode. Se fosse mal, melhor, ele ia prestar de bom gosto. Ele disse, não, mas fala com o Schumacher. O Schumacher tem uma média boa aí e ele não usa. Fala com ele, que sabe ele, é, ele cede é é o crédito dele. Para você, você empresta e depois acerta com ele. Eu disse, mas, é, mas ele não vai, não vai concordar com isso. Eu era, também não era muito conhecido que instrumento. Mas, em todos os casos, foi lá, foi lá, falei com ele. Olha, seu Schumacher, era o o, o pai do Marcos Schumacher. Esse que está, o Marcos está vivo ainda. O pai dele já faleceu, me fez aquele, aquele favor. Ele disse, não, eu te empresto, eu, cedo, pode pegar. Ah, meu Deus, mas eu não sabia como agradecer. Mas daí pulo de lá. Foi lá no Banco do Brasil e já fizemos papelata e levei lá, ele assinou. E já comecei a construção. Graças ao Schumacher, que eu estou nesse ponto, porque ele me deu um empurrão no começo. Porque eu não tinha nada, não tinha nada, não tinha nem, nem, nem, <laughs> nem 100 reais disponível assim. Daí comecei a trabalhar na fábrica. Trabalhei 10 anos no Ciprinha, depois eu fui trabalhar mais dois anos para numa outra fábrica pequena. Eu comprei a fábrica dele, só fazer xadrez, leite. eu acho que deu curto qualquer coisa. Praticamente queimou tudo. Aí tinha que começar outra vez, praticamente é zero quase. Algumas máquinas deu para aproveitar, mas grande parte estava entortou tudo. Eu fiz um, um baracão de madeira comprido assim, pra, só para exportação. Eles trabalhavam com borboleta e com com quadro e torneados e tudo isso. Eu fui para lá para Palmas um dia a, a comprar madeira. Aí na volta eu, quando cheguei lá no, no, no posto, no Lênin, que é Leoninho, eu tinha que abastecer. Um cara veio lá, veio de somente para lá, abasteceu lá também, daí o posto perguntou, como é que está lá, já passa lá? Ou ainda está fechado? Daí tá, eu disse, mas o que que houve? Não, quem é morto, mas tem que... Olha, mas me deu um choque que pensei que ia morrer naquela hora. Cheguei lá, entrei por cima, olhei lá para baixo, mais gente, gente como nem uma festa, de tanta gente, e fumaça só. Cheguei lá, vi a desgraça lá. Eu estava lá naquela situação, daí tá todos os empresários aqui de São Bento me ajudaram. Uma deu um fardo, dois de lâmina, outro deu um caminhão de, de caixa de embalagem, outro deu uma carga de madeira, embuia, trabalhava com outro emprestava a transportadora, emprestou o caminhão, podia trabalhar mais. Eu fiquei muito feliz com os empresários, nunca esperava, porque eu, eu não era conhecido. Então eles me deram esse crédito, mas isso não sei como agradecer até hoje ainda. Naquela época o pessoal era, era mais, mais assim prestativo, mais, mais social, mais, mais, como é que se diz, mais um ajudar o outro. Dá para ver os empresários que me ajudaram. E hoje já é mais difícil, porque é, é, é muita gente que, que tiver que ajudar e não, não dá para ajudar todo mundo. O que, que o senhor gostaria de deixar de mensagem para os teus netos, senhor Cleber? Não, isso ali só posso deixar muita saúde, muita felicidade, boa vida, muito progresso na vida. Deus te ajuda e tudo de bom para eles.